pada 84 tahun yang lalu bersamaan dengan tahun 1939. Winston Churchill berkata, beliau berjaya mencapai kegemilangannya di kemudian hari kerana beliau dapat menjangka dan meramalkan peluang ketika itu. Pada tahun 2023, bersamaan juga dengan tahun anak. Sekali lagi kita menghadapi krisis yang besar. Infeksi, peningkatan kadar faedah dolar Amerika Syarikat, peperangan Ukraine di Rusia, penularan wabak COVID. Di sebalik setiap krisis-krisis ini menandakan permulaan era baharu yang juga merupakan peluang keemasan untuk kita semua bagi pelabur biasa. Pelaburan sering dikaitkan dengan cabaran super untuk melaksanakan apa yang diketahui seraras dengan perkembangan pasaran semasa. Dan keupayaannya mengabaikan segala gangguan luar. Bagaimanakah kita boleh mengatasi cabaran ini? Seandainya sekekurangan pengalaman dalam pelaburan. Bak, kata Sesiapa yang menguasai empat elemen ini, boleh harga, masa dengan ruang boleh dikatakan mempunyai kod Russia untuk mengaum keuntungan di pasaran serentak dengan ini. Pemerintah Malaysia mengambil kesempatan ini berbelanjakan konsep baharu yang merangkumi empat elemen asas ini pada tahun depan. Marilah kita bersama-sama menantikan pelajaran konsep pelaburan saham baru ini yang menyatukan teknik ramaran empat dimensi untuk membuat analisa terperinci sehubungan dengan itu gabungan teori GAN dan teknik ramalan tempat dan besi. Dipercayai membukukan pengetahuan dan teknik para perahu. Eksklusif dari Pembicat Malaysia. Peluang keuntungan 2023 disusuri dengan pelancaran khusus praktikal khas ramalan tempat dan besi yang dirasmikan pada hari kesyukuran 24 November 2022. Khusus ini merangkumi lima topik. Topik yang pertama ialah ramalan harga saham. Topik yang kedua ialah ramalan momentum transaksi. Topik yang ketiga, ramalan masa. Topik yang keempat, ramalan ruang. Topik yang kelima, aplikasi teknik ramalan empat dimensi. Selepas mempelajari kesemua topik-topik ini, ia akan membuka minda anda. Mungkin membolehkan anda merealisasikan impian untuk meria keuntungan yang lumayan. Thank you.